Complimenti e grazie, è il primo sindaco di Roma che si degna a venire. Paolo, dal 97. Quando ero piccola stavo qui. Da 300 <laughs> Grazie comunque, a nome di tutti i banchi. Non, non, non pensiamo a una bacchetta magica che da oggi a domani si possa Grazie. cambiare, ma pensiamo a un vero interesse di vedere questo mercato. Grazie, signora. Grazie. Grazie a lei, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Sicuramente qualcosa cambierà cambierà, sono sicuro. Ma in assoluto? Io ho 69 anni. Piano piano dietro, dai.